Hello. Hello, Mr. Dinesh. Oh. Uh, Mr. Dinesh ෆ්ලොරිස්ට එකෙන් කතා කරන්නේ සොරි ෆ්ලොරිස්ට එකෙන් කතා කරන්නේ uh-huh. මේ අර මේ සගේ තව කියලා ඒක ඒ සර්ග නම්බකට ගත්තට වැඩ කරන්න හැ තව එක්ස්ට්‍රා නම්බ එකක් විදිට සර්ග නම්බක දීලා තියෙනවා අර ඒ හවස බාරදුන්න ටෙඩ් පොඩිය අපේ එක රිලිස් කරන්නයි ඕනි හරිට ලොකේෂන් එක දැනගන්න ගත්තේ මොකක් වෙලා තියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ මේ අපිට දීලා තියෙන කටෙක් නම්බ එකට සර්ග නම්බ එකත් එක්ස්ට්‍රා දීලා තියෙන අපි ගත්තට මිට එයාගේ ෆෝන්ස් වැඩ කරන්න හැ එකයි අපි ඕට ගත්තේ මේ අපිට දැන් ගෙනියන්න යෝන මොක දබි දැටික ප්‍රශ්මිතන මේ වෙලා වැඩත් එක් අපිට තියාගන්න බැරි නිසා අපිට මේක දැ ඩිඩිව කරන්න යෝනික්මට ඒ නිසා මේ බැලුවේ ආකේ ෆයින් මම දැන් අපේ ඩ්‍රයිව එන්න ඇස්ති වෙන ගමන් මේ හරි හරි මට මට ටෙන්මේට්සරින් මට කෝල් ඇදෙන් ම බොඩ්ඩ චෙක්කලවාට කියන්න මම කියන කෙනා ගැන මිසිස් කියලා කෙනෙක් ස්කූල් ඉස්තරා කියලද කිව්වේ ඔව් ස්කූලක ළඟමයි දැසි හතලිස් පහ පාර දෙසි හතලිස් පහ පාර මොකක් දන්නගේ සම්පූර්ණ නමනේද දන්නන්න තියෙන ආර් කර කියලා හරිමන්ටිකක් චෙක් කල්ල වල්ලවන් කියන්නේ විනාඩියක් එන්නස මට දෙන්න පුළුවන් අපේ ඩ්‍රයිව චුට්ටක් කටක් කරගන්න එතකොට මට හිතන්න සට ලේසිවේ විනාඩි කොම් ලයික හරි තැක සෝමස් සර් ඔව් කියන්න හලෝ සර් ඇහෙනවද ඇනෝ යනවා ශර්මම සිවා හස්සගේ හස්සගේ මම දන්නේ නෑ ඔයා හස්සගේ කවුදි කියලන මම අයිෂර් අර බොඩිය කරගෙන කියලා කිවසර් ඒනම් වැරදිලා මිස්ට වාඩ මහත්තයෝ මංහිතන්නේ මේ වැරදි නම්බරත් තීරදී නෑශර් අර මිස් කිවේ ෂර්ට කතා කරන්න කියලා මට පාරහගන්න නෑ නෑ නෑ වෙන්න බෑ මොකද මට කතා කරන්න කියලා ලම්පයක් දෙන්න දෙන්න මම මම දැන් ඉච්චලාම කතා කරෙත් මේ මොකද මම ඒ ඒක ෆැමිලි එක දන්න අපි ගෙවල් ළඟ හින්දා මම දන්නේ ඔයාලා කියන කෙනා කවුද කියලා ෂර් දැන් මේ බොඩියක ෂර් මම මොකද කරනවා මම ගෙදර ගෙනියනවාද ෂර් ඒක ඔයා තමයි ඩිසයිට් කරන්න ඕනේ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ෂර් දැන් දැන් ෂර් ඉන්නේ අර 246 පාර කියලා තියෙනවා ෂර් අර ඉස්කෝලේ ගාවට එන්න කියලා. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා කලින් කතා කරපු ලේට් නම් මං හිතන්නේ වෙන පාරක නම්බරයක් කිව්වේ. නෑ ෂර් මට කිව්වේ ඉස්කෝලේ තියෙන ෂර්. අනේ එතෙන්ට යන්න කියලා. ඔයා කියන දන්න හරි. ඔයා කියන දන්න මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ලේඩිත් මට කිව්වේ ස්කූල් එක ගැන ගැන කරා ආන් හරිෂර් අන්න හරිෂර් ඒක තමයි මට නමුත් මට ඔය කතාව හරි නමුත් මට මේක පොඩි ප්‍රෑන්ක් කෝල් එකක් කියලා මට හිතෙනවා බට් මට මම කියන්නේ සර් කාය කෝල් එකද සර් කිව්වේ කාය කාය කෝල් එකද සර් කිව්වේ නෑ සර් සර්ගේ නම්බර තමයි තියෙනවා කියලා කිව්වා නෑ මගේ නම්බර තියෙන විදියක් නෑ මොකද අපේ කවුරුත් මම දන්න තරමේ අපේ මම දන්නත් මම ඒ කියන්නේ දන්න කෙනෙක් නැති වෙලා නෑ සර් දැන් මේකේ සර් එම්බාන්කක් කරලා ඉවරයි නේ සර් දැන් මේක ඔය අපි තියාගන්න ඇෂර් මේකේ ඒකට මහත්තය මට කරන්න දෙයක් නෑ මොකද ඉතින් ඔක මට මම බයිලා බාර දුන්නේ යන්නේ නෙමෙයි. ඉතින් ෂර්ගේ නමට නේ තියන්නේ ෂර් මේක. ෂර් එක්කෝ ෂර් කාගේ හරි කවුරු හරි ගෙනලා දෙන්න ඇති ෂර් මෙහෙට. නෑ ඔගොල්ලොන්ගේ ඔද ඔයාගේ නම දාලා මහත්තයෝ ඔතන නම දැම්මොත් එහෙම එතකොට වාට අරගෙන යනවා නේ බල ඒක ෂර් මම මේ මේකේ ඩ්‍රයිවර් නේ ෂර් මගේ නම කවුද මේ මුළු මේ තවුද්දනවත් ගල්ලා නැහැ අනේ ෂර් මේ මගේ නම මේ මුළු ටවුමම දන්නවා නේ ෂර් ඒමද මම දන්නේ නෑවාගෙනම හැබයි ඇයිශර් හස්සගේ ශිවාසර් ශර් අයෝ මව දන්න ඇත ශර් නෑනේ මම ඔය සම්බන්ධය නැතිහිට ම ඒ ගොඩාක්ටික දන්නේ නෑ අනශාර එම කරන්න පාශර්මය තෙලුත් නැති කාලනය අපා මොකදශර් ඒක තමා දැන් මේ තුන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා කතා කරන එක සම්බන්ධ නැහැ මට මේ ඒක හිතේ මට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ෂර් දැන් මේ බොඩිය බාර ගන්න කොෂර් දැන් නැහැ කියන්නේ ෂර් මරුණ මරුණ මිනිස්සයත් පවුනේ ෂර් ආයේ. ඒකනම් ඇත්ත මැරිච්ච මනුසය පවුති වැඩේදින වෙලා හැටියට මට අදාන විද්‍යමට පාරගන්න බෑ ශර අපි උදේට කාලත් නෑ ශර්ම ගෙම්බාම ගැව්වනේ ශර් අනිත්තක පෝමලිනුත් වැඩියෙන් දාලා ගැව්ව අප්පා ඔයාට උදේට කන්න ඕන නම් මොනහරි ලෑස්ති කරලා දෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නෑ මොනවද ශර් එහෙම කරන්න එපා ශර් මේ තෙලුත් නෑ ෂර් මේ පොලිමේ ඉඳලා ඉඳලා තෙල් ටික ගහගත්තේ අද මේ ෂර්ට හදිස්සිය ගියපු ඉඳන් මේක ඉක්මනට ගේන්න කියලා කිව්වනේ මම කතා කරලා හදිස්සි කරලා නෑනේ කිසිම දෙයකට ඔයාලට ඔය වෙන කවුරු හරි දීපු එකකට ඔයගොල්ලෝ නම හරි නම් එක හරි වැරද්ද කරගෙන හැබැයි ෂර් මං අර හැබැයි ෂර් මං අරක කියන නෝනට කියන්න කියනවා මං කියනවා සර් අර මට ඇවිල්ලා කියපු කතාව සර් ඊයේ ඊයේ ඇවිල්ලා මට කිව්වේ සර් මේ ඉක්මනට මේ මේ බොඩි එක ගෙනද්දියන් මේ මේ ශිවා අර මොකක්ද අර සර්ට අර කොලයක් අස්සම් කරගන්න තියෙනවා මේ මේක ඉක්මන් කරන්න ඕනේ කියලා මොකද ඉඩමක් කේස් එක ඔක්කොම දේවල් ඔයා කියන්න කිසිම ගැටලුවක් නෑ මොකද මම කිය කිසිම කියපු මම කැටි දෙයක් කරන මම පිළිගන්න බාර ගන්නව සූදානම් ලෑස්ති නෑ ඔහොම තමයි සර් මෙතෙන්ට ඕන කෙනෙක්ට කියන්න මෙතෙන්ට ගොඩක් කට්ටිය ඕම එනවා සර් කියනවා ඔය කතාව ඔක්කොම එවුරාට ඉතින් ඔය ඔක්කොම ලියාග අවුලක් නෑ සර් අපි සපෝට් එකක් දෙන්නම් කිසි සපෝට් එකක් මට ඕනේ නැහැ. මම කාගවත් සපෝට් එකක් කරේ මට මේ තැන ඇවිල්ලා ඉන්න මම මගේ තනි මානසික තනි උත්සාහයෙන් මම අද මේ තැනින්. මේ තැන කිව්වේ ෂර් ඔය මේ ඉස්කෝලේ ගාව? ඔයි ස්කෝල ගාව ම මගේ ජීවිතය මං ගත කරගන්න මගේ තනි මහන්සේ තකට ම ඒක ඒක සාක්මත් පුට්ටක් හම්බෙලා නෑමට අවශ්‍ය හරි අර්සර් අර්ශර්ෂර් මේම කරම කොෂර් හරි සර් දැන් අදැන් අපේ වානය අපෙන් ඕනෑ හරිද සර්වානය කර ෙන්ඩොක මේ බොඩි අරයන් සර් පෙටියත් ඕන්නෑ සර් මේ කරයන්න අපිට මේ හරි කර ඒක මන්න කියන්න වලාව වැඩ කරන්න කිය නම්බරටම එකදිකට රයි කරන්න හරිීම ඉති ශර්ක නම්බර තියෙන කියන මේ නොන කියන්නේ මේ ශර්ක නම්බර ලේඩීමට කලින් කතාගලේ කාගෙත නම්බරක් තියෙනවා ඒ නම් දෙක වැඩ කරන්නේ නෑ සම්බන්ධ කරගන්න විදියක් නෑ ඒක හින්දා මගේ නම් එකත් දීලා තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ නමුත් අනේ අනේ සර් පුල්ලයාර දෙයියනේ සර් මං ওই නම්බර් උඩපට දන්නේ නෑ සර් අනේ මේ <laughs> බොඩි එක ගන්නකෝ අප්පා බොඩි එක ඉතින් මට මාර ගන්න බැරි නම් ඉතින් මං කොහොමද මාර ගන්න මේක මගේ දෙයක් නෙමෙයි නං අරේ අප්පා සර් මට මේ තව එකක් අර ඉස්පිරිතාලේ තව එකක් තියලා සර් අර හැපිච්ච මනුස්සයෙක් ගේන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඔයා ඒකත් තරන් එන්න වැඩිවෙන්න ෑන ඇස මම මේ දෙකම තියාගෙන මොකද කරනවා සර් මේ සර් මේවා මේ ගෙදර ගින්තියාගන්නඩේ ඔයා ගෙදර තියාගන්න එපා ඔයා ඔක බාරගත් බාර දුන්නයි කොයි වෙලා කරේ අරන් ඉන්න ගැටලොක් කරන්න එපා අවශ්‍ය කෙන අවශ්‍ය සැමිලියකින් අනිවාරෙන් එවිල් අරන් යනවා සර් ඊර නිදාගත්තෙත් නෑනේ සර් කමන්නව අදරෑ නිදාගන්නත් එවා ඔදරෑ ඉන්න මිනිස්සර කරම ඉතිශර් මේක පාරතියක් ඉන්න අපා නෑ ඕක ඕක අයිතිකාරය කපා කරන්න අරන් වැඩි හිතන්න එපා හැබැයි ඉස්කොල කාටයිලම ඕන්න ගනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ඉස්කෝලේ ගාවට ඇවිල්ලා හෝන් බැරන ඉස්කෝලේ ගාව ඇවිල්ලා වාහනේ නවත්තගෙන මං ඇවිල්ලා සර් සර් ඔය වටේ ඔක්කොම මිනිස්සුන්ට මං සර්ගේ නම කිය කිය කිය කිය මං අර නෝනගේ නම ඊළඟට මම කියනවා සර්ගේ මිනිහක් කියලා. මම මම දිනේෂ් තරංග. මගේ නම ස්කූල් එකේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මගේ නම කියන්නේ මම දිනේෂ් තරංග. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මං කියනවා සර් බොඩිය බාර ගන්න බෑ කිව්වා කියලා. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න මම බාර ගන්න බෑ කිව්වා කියලා මගේ නෝනා ෂා ෂා ෂා ෂා ෂා ෂා බලු වැඩ කරාට එපා ෂර් ඒක ෂරි නෑනේ අපා ඒක ෂරි නෑනේ මම දන්න මේක බයිට්ටක් කියලා ගහින්න මම මේ මමත් දෙකම කතාකර ඉන්න ඔගලුත් එක්ක මොකද කිව්වේ සර් මොකද කිව්වේ සර් ඒක ප්‍රෑන්ක් කෝල් එකක් කියලා මම දන්නවා කාගේ කෝල් එකක් මේක කාගේ කෝල් එකක්ද කියලා මට කියන්න මට බෑ ඒක මන් තාම හරියටම දන්නේ නැහැ නමුත් මේ මේ කෝල් එක ඉතාමත් ෆන් එකට ආපු කෝල් එකක් කියලා මට හිතෙනවා ෂෙයාර් මට බයිට් එකක් දෙනවා කිව්වා නේද ෂෙයාර් මට මට නෑශරී ඒව කර <laughs> ඒව ශරුමයි කරගමු සර් මේ බොඩිය ගන්නක අප්පා අඩ වනේ <laughs> කඩවලේ මට ඕක මගේ මගේ නෙබේට මං ගොහොත් බාරගන්න මගේ පොඩියොත් මට බාරගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඉන්න ලංකාවේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ ඒවුනාට ශර් මේ දැන් මේක අනේ මන් දන්නේ නෑ ශර් හැබැයි මම කියනවා ශර් මෙන්න ඕනට ඈ හරි ෂර්ක ෂර් කසාත් මගේ නෝනගේ නම්බරක් පන් දෙන්න ඔන්න කතා කරනම් ටිකට්ලන්න ෂර් බැඳරද ඇ මම් බැඳලා ඉන්න ෂර් මොනවද කරනවා විශ්වස්ත නෑ නෑ මම නිකන් ගෙදරටල්ලා පාඩු ඉන්න දෙන දෙයක් කාල වෙන දෙයක් බලාරම අඩ අප්පා ෂර් නිකමෙක් වගේ ඉන්න එපා සර් මොනාරි කරන්නකෝ අප්පා නෑනේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක ගන්නේ ඔක්කොම නිකම කරලා තියෙන වැඩත් එක්ක අපිට කරන්න තව මොනාරි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ෂර් මොනවත්ම කරන්න කන්නේ බොන්නේ කොහොමද අප්පා දැන් බැඳලා කිව්වේ නේද ඔව් ඉතින් මොනාරි දෙයක් ඔය හම්බෙන දෙයක් අල්ලලා කටට දාගෙන මෙච්චර එතන ගියාට දෙයක් හිතන්නේ නෑ ඒක මොකද කරනවා අප්පා ෂර් මම එහෙමනම් ඉතින් ෂර් කන්න මොනාරි ගේන්නද ෂර් මං එන ගම තමක් නෑ ඔයා ඊරාට ගෑවෙන කියලා කියපුන්න ඔයා මං හිතන්නේ උඩේට ගෑවෙන්නේ නැහැ කියනවා ඒක ගෑවන හොඳයි මං ගෑවෙන්නේ නැත්තේ ෂාර් මේ මේ බොඩිය ඉවර කරන්න ඕනින් දන්නේ අප්පා ඒක බොඩිය ගන්න පෂර් අප්පා දැන් ඔයා මට කෑම ගේන්න එපා ඔයා කන්න මේක අපරාධේ ඔයා අරගෙන මට කන්න අරගෙන එක මහන්සි වෙන්න ඕන හම්බෙලා ඔයාම කනවා උඩේට ගෑවු නැති එක ශරි ශරි ශරි ශරි ආඩවරේ ශරි ශරි ශරි සර් මම මේක එන්න අරන් ගේ ගාවට ඇවිල්ලා කෝල් එකක් දෙන්නම් අප්පා ඔයා දැන් කිව්වේ ගේ ඉස්සරහින් ගෙට ගේන්න විදියක් නැහැ කියලා නේ කිව්වේ දැන් ආයෙ නෑ සර් මම මේ ගේ ගාවට ගේන්නම් කියලා කියන්නේ ඉක්කෝල ගාවට ගේන්නම් කියලා මම එන්න යන්නේ සර් හරි හරි ආ ඕන තැනකට ගේන්න ගෙනල්ලා ආ මගේ තම කියන නම අහගෙන අපේ ගෙදරට ගේන්න සර් මට හරියටම පාර කියනවද පාරගෙන් දෙන්න වඩ අර කලින් කතා කරපු ගෑනු ළමයා කිව්වනේ මේ හරියටම ස්කූල්ල කලක කියලා අතන ස්කෝලිකාවට කිසි ගැටලුවට ඇතැන් ඇවිල්ලාහන් ගින් තරංගලගේ කෝවද කියලා මගේ මට මට මේ පාර කරන්න දෙයක් පාර කරන්න නැත්තකිතින් මට වාරගන්න බැන් ආසර් මං ඇවිල්ලා නම කියලා කෑ ගන්න එතෙන්ට ඇවිල්ලා සර් එන්න නම කියලා කෑ ගන්න අනිවාර්යයෙන් ඔය හෝන් ගන්න හෝන් ඒවා කිව්වද ඒ වඩේල හෝන් එක ගන්නවා කියන්නේ ඔව් සර් හෝන් එක වඩා ඉතින් හිටියත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ආශර් හරි ආශර් හරි මං එනන් එන්නම් මං එතෙන්ට ඇවිල්ලා සර්ට කෝල් එකක් ගන්න සර් සර් මම ඉන්න සර් අපේ මිස්ටර් දෙනකන්. ඔව් මිට සර් මේ මිස්ටර් කියලා සර් මේ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මිස් එක්ක කතා කරගන්න සර්. බොඩිය නිකන් ගේන්න බෑනේ සර්. ඈ ඔමින් සර් ඔමින්. ආ මිස්ටර් දෙන්නකෝ යා. සර්. හෙලෝ. සර්ට තරහ යනවා නේද අප්පා සර්? නෑ නෑ මට තරහ ගියේ නෑනේ චුට්ටක්වත්. නැද්ද? නෑනේ සට තරාග නැතුනාට මටනං හොඳටම හිනා ගියා අපි ශායෆම් එකෙන් කතා කරන්නේ ශායෆම් ah, පොඩි ප්‍රෑන්ක් ගන්නන්නේ <laughs> <laughs> ආ හොඳටම දන්න අකීල් තමයි ඕම බයිට් කළේ හරි ඉන්න මන් දෙන්න ඕ අයිබෝවන් මියෝ පමතන්නේ ශායිෆම් ගුවන් විදුලියයි මට මට මට ඇත්තනම කටහනෙන් මන් දැනගත්ත මොකරි ප්‍රෑන්ක් කෝල්ද තමයි කියලා නමුත් මේ මට ඇත්තම සීරියස් දැන් අද උදේ ඔය වගේ සිටුේෂන් එකට මේ කේස් කරපු හින්දා මම ඇත්තටම හිතුවේ මොකරි ඒ සම්බන්ධයෙන් කියලා නමුත් අකිල්ල එද මම හිතන්න අම්ම ඔයා කටාට වෙනස් කරලා වෙන එන වෙන එකක්ල දුන්නවා රු කියයි කටහට කවද ප්‍රෑන්කෝල් ලක්ලම දෙතු පරම කිවේකයි මට කවද කතාගන්න කින්න ඔන්නගන්න වැරු කිය අදුරකට බැරුණ අදුරගන්න බැරු කියන ඉන්න එකට <laughs> හර එකට එකට කනබොඩ මිසු කටහට වෙනස් කල කතා කරන බොහම අතුරගන්න <laughs> ඒකන මමන ගිතුව වැඩේ මුලති වඳුර කතවා කියලා නෑ නෑ ඔයා වෙන වෙන වෙන විද ඇක්සන්ට වෙන්න කතා කරේ කොහොම අඳුරගන්න දෙයිද හරි හරි හරි හරි එහෙනම් එහෙනම් අපි එහෙනම් සමුගන්නම් හරි පරික්ෂණ ගැන කට්ටියටම ජයවා ආදරේ ඇත්තම ශාස්ත්‍රීය නාලිකාවට ABC network එක කියන්නේ මගේ පණ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ මට කතා කරනවාද මම එතනදී ඔහුලුත් ගාම මේ ඉන්නවද කියලා ශාසන නාලිකාවට ගොඩක් ආදරේ. මොකද ශාසන හින්දා තමයි මම අද මෙතන ඉන්නේ. මොකද මගේ YouTube channel එකේ මගේ සින්දු ගත්තොත් සින්දු වල යට comment කරලා තියෙනවා ශාසන එකේ සින්දු අහලා තමයි අපි YouTube එකේ සින්දු හොයාගෙන ආවේ කියලා මගේ comment තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම ABC මට කතා කරනවද මම එතන ඇති අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් ස්තුතියි ආදරේ හදවතින්. ඔයගොල්ලෝ එක්ක හැමදාම ඉන්නවා.